blisters on my fingers for no diamond rings. to pick you up when you were tattered and worn. Kumusta? Magandang gabi. Naka-release na ang music video ng Gasolina featuring CLR. Supportahan ninyo. Subscribe kayo sa channel ko. Looney. Subscribe din kayo kay CLR. Um, magandang gabi sa inyo lahat. Shoutout sa lahat ng online ngayon. Nice ko lang pong paalam na naka-release na po yung music video ko. Bago music video featuring CLR Gasolina. Produced by Clumsy. At may pa-contest tayo dito, no? 100,000 pesos yung premyo. So, andun, andun yung link sa, bab, nandun sa comment, nakapin. Click nyo yan. Yung link na yan. Kailangan nyo lang i-message sa akin yung timestamp kung saan ako nag-online sa Kumu dito sa music video. Uh, automatic na entry na yon para sa electronic raffle natin na may isang winner ng 100,000 pesos in cash. May consolation prizes din, mga um, merch, shirts, uh, hoodies, caps, uh, at may mga cash prizes din na consolation prizes. Kaya, um, make sure na maipasok nyo yung entry niyo Nice ko rin pasalamatan syempre um, yung buong team na nag-asikaso nitong music video shoot. Uh, pasasalamat sa Young God Films at sa uh, Bathala Media, kay Direct uh, Mark at kay Direct uh, Lester, si Clumsy. Siya yung si Clumsy, siya yung nag-produce ng music nito, siya rin yung uh, isa sa mga nag-direct ng music video na to at sa videographer namin si Roz. What's up Roz? Shoutout sa'yo. Um, ang nag-PM din ay si Clumsy. Ang nag-edit nito, yung director din si Direct Mark. Visual effects, shoutouts kay uh, Mark Gino. At uh, shoutouts kay Georgie Porgy at kay uh, Ivan na uh, nagsilbing production assistants. At syempre, uh, pasasalamat sa Tower of Doom um, para sa venue at sa enemy clothing um, kaya kung ako sa inyo download nyo na yung Kumu uh, isang napakalaking shoutout sa Kumu sa pagsuporta dito sa music video ko sa single na to uh, download nyo sa sa mga cellphones niyo libre po yan i-follow niyo ako at Luniverse uh, ah, tuloy-tuloy yung raffles natin i-click nyo tong uh, link na nakapin sa comment. Uh, pag na-click nyo yan, at dyan nyo ako finalo sa pamamagitan yan, eligible kayo manalo sa weekly raffles natin na um, minsan siguro the most pwede mo panalunan 5,000 pesos pero ngayon ang papamigay po natin ay 100,000 pesos yun yung um, contest natin ngayon, yung gasolina um, timestamp contest. Kailangan nyo lang i- i-message sa akin sa Kumu sa pamamagitan ng link na to na nandun sa comment. I-message nyo sa akin yung sagot. Ano yung timestamp na nagkukumu ako dito sa music video ng gasolina. Yung exact timestamp. So, lahat ng mga correct answers, swak na swak sa raffle natin at pwedeng manalo ng 100,000 pesos. Um, Shoutout sa lahat ng mga nandito. Shoutouts kay Paul Prestosa, kay Darwin Labahoy, kay Johnny Medalyo, kay Ivan Baldos, kay Felix Domincel, kay Angelo Coloma, kay Pomsky Etnap, kay Hamudi Lintang. Kung may mga tanong kayo sa akin, um, siguro mamaya pwede nyo akong sundan doon sa Kumu, magla-live ako doon sa Kumu mamaya. Pwede tayo mag-usap doon ng mas mas intimate at mas rect, recta syempre dito sa Facebook sobrang hindi ko masasagot lahat sa sobrang dami ng tanong sobrang dami ng messages so mamaya kung gusto nyo uh, ah, meron kayong tanong na gustong itanong gusto nyo na makipag-usap gusto nyo magparinig ng rap gusto nyo magpa-picture kung ano man uh, ah, mag-tune ah, in kayo sa live stream ko mamaya sa Kumu. Click nyo tong link na to. At um, usually dun, dun ako nag um, nag-announce ng winners ng mga raffle. So, stay tuned. Baka isa ka na sa mga nanalo. At maraming salamat sa lahat ng mga bagong subscribers at sa mga lumang subscribers. Malapit na tayong umabot ng 1 million sa YouTube. Um, di ko akalain na aabot tayo ng ganito karami. Maraming salamat sa suporta ninyong lahat. Um, Suportahan nyo rin yung bagong EP ni CLR ngayon, Istoryahi. Nakalabas na po. At abangan pa mga susunod mula sa inyong lingkod. Um, songs, music videos. At ngayong Sabado, syempre, semifinals na ng Sunugan. Uh, sa Kumu, i-follow nyo rin yung Sunugan doon at Sunugan Rap Battle para updated kayo uh, semifinals na, Lipgram versus Zaki, tsaka Pistolero versus Unico. Meron ding promo battle si Princess Thea tsaka si um, si Audrey. So yun, um, may performances din ang mangyayari. So ang mangyayari parang dalawang uh, show yun sa isang araw. May tower sessions na magaganap, tutugtog kami mga judges doon. At after nung mga performances, tsaka na sisimulan yung semis, yung dalawang laban. And then, um, after nun, abang-abang kung kailan ang finals ng sunugan. So, follow nyo lang yung account ng uh, sunugan sa Kumu para updated kayo. Follow, follow nyo rin ako. Lahat ng mga nandito ngayon, lahat ng mga nakakabasa, download kayo ng Kumu. Uh, malaking bagay, malaking tulong para sa uh, kilusan natin na uh, lalo na ngayon pandemic dito lang tayo nakahanap ng way para maipagpatuloy para natin yung uh, entertainment na na provide natin kahit papano uh, throughout these years kahit na maraming mga balakid at mga delays. So ngayon, ito yung pinaka magandang na, naisip ko na platform kung saan pwede ako makapag-connect sa mga tao na talagang uh, sumusubaybay. So, yun. Maraming salamat sa inyo lahat. Follow nyo ako ngayon sa Kumu. Kwentuhan tayo. Meron pa kayong chance na meron pa kayong chance na manalo. Alright, takits. Follow nyo ako. Kumu at Luniverse.